xiques, me veieu, no? Avui de luxe, el luxe i sap que no? Perquè venim a la fila, els nostres anfitrions, i mos han dit que, que espavilem. Oh! Iaia, iaia, iaia, què fas per aquí, filla? Què fas aquí, carinyo meu? Ai, bonica, oh, que mal, mare! Ai, no, jo puc entrar, fill Sí, que entra amb mi, iaia, tu entra amb mi. Vine, vine, vine, 100 anys, 100 anys. La fila fa 100 anys. Δωτό. Abraça-me, amor. Abraça-me. Això sortirà tirant. Jo sí que veig que no, eh? Sí, sí, do, no. No? Sí, do, sí, do. Sí, do. Sí. Aquí, aquí és on farem lo del, del centenari? Sí, sí. Aquí? Aquí farem el concert. Però pues escolta, ah. jo, jo vull més llum, eh? Com més llum? Home, claro, jo aquí necessito llum per a presumir, no? I Camela, tia, i Camela! No? I cam... Camela també? No, ah, vale. no, este no. no. Este, quan vingueu la mora, doncs, tancau-li la porta, eh? Perquè este vos pot... Escolta, a veure, eh? Què passa, nen? A veure què passa. Gràcies, iaia, gràcies. I molt suador tota la vida, també, eh? Molt sí, suador. Sí. Doncs, doncs, sí, que no se no toques sus tampoco. No, no iris no toca, dime no toques sus tampoco. Subidón, nen, subidón. ¿Qué pasa, nen, el subidón? Joder. Subidón, subidón, ¿eh? Joder. ¿Mm? Joder, mierda, subidón. Com podeu permetre? Fes favor, eh? Fes un sí. favor. Momentazo. Momentazo. Esa presi como mola se merece una ola. Eh, eh. eh, molt de peloteo aquí, eh? Molt de oh. peloteo. Este chico. Este chico peloteo, sí, sí. Eh, este, Este mira. Per favor, tu saps en qui estem parlant en estos ah, moments? Ai, me calmo, tia, me calmo. Ah, molt bé. Bueno, pues que mos el diguem mateix. Qui és vostè? Jo sóc Núria Gómez. I qui és Núria Gómez? Pues la... Jo sóc la germana de la Begoña Gómez i la tia... La de los Gómez, nen, la de los Gómez. La tia de qui? La tia de Ferran Gisbert i... De... Hosti, un, un enxufat. La família, nen. I aquella enxufada d'allà també. Aquesta? També, també, aquella. Ui! És... que se sembla molt de ella, no? I no està aquí, no està aquí, no està no, no, que no? Eh que no? no, que sí, no, que fa no, mateixa no, no? Ai, no, jo vaig no, per què està aquí en aquests moments? A veure. Pues... Per ser la tia o la cosina o la no sé què d'esta no, gent? No, soc la presidenta de l'entitat. L'entitat? L'entitat de la Pilar.